o'qilmaydigan qur'on g'arib dedilar ya'ni uylarga ilib qo'yadiganlar bordi hozirgi xudoga shukur o'qiydiganlar ko'p bo'lib ketdi o'qiydiganlar misol kurslar ochilib ketib borib o'sha kurslardan ozginagina ta'lim olishib turib uydagi qur'onini o'qiydigan darajasiga kelib oldi bugun alhamdulillah oldinlari o'sha uylarda kirsangiz burchaklarda bir qop qora bir kir bo'lib ketgan durralarga baylanib turar edi nima u desiz, qur'on otamdan qolgan palonchidan qolgan yo'q mayli qolgandir lekin uni haqqi bor har bir qur'oni karimni haqqi bor buni olishlikdan emas uni uyga olib qo'yib qo'yishlikdan qo'rqish kerak hech bo'lmaganda o'qiy olmasak ham uni bir kunda bir necha varag'ini varaqlab bir ko'zimizdan yosh oqish kerak edi qaniydi yoshligim o'tib ketdi men buni o'qiy olmadim deb uni uyimizga qo'yib qo'yganimiz bilan uyda qur'on bormi desa bor degani bo'lib qolgan xolos bir paytlar alhamdulillah hozir mana shu tinchligimiz xotirjamligimizni sharofatidan dinimizga berilgan erkinlikni sharofatidan alhamdulillahki buni o'qiydigan odamlar anchagina nima bo'ldi ko'payib qoldi xudoga shukur alhamdulillah alloh buni saflarini ham alloh o'zi kengaytirsin qur'onni muhabbat qilsangiz ixlos qilsangiz o'shani ochib varaqlab bir ko'zdan yosh oqib bu qanday holatlarda nozil bo'ldi qaysi bir holatlarda bizgacha yetib keldikini qancha qancha bitta qur'onni hazrati umar roziyallohu anhuni davrida varaqlarga yozilgan bo'lsa hazrati umar roziyallohu anhu davrida oldin sahifa sahifa bo'lganlar turganlar jam bo'lmagan o'sha davrga qadar bunga yozilishligiga bitta sabab bo'lganki bir o'sha g'azotda bir jangda yuzdan oshiq tirik qur'on qorilar vafot qilgan endi buni jam qilmasak bo'lmaydi deb turib xalifa o'sha umar roziyallohu anhuni davrida endi nima qilishdi kelishib turib olimlar o'sha jam bo'lib turib bu qur'onni jamlashlikni keyin ular nima qildi tashkil qilishdi bu qur'on o'zidan o'zi bizgacha yetib kelgani yo'q azizlar to'g'ri buni olloh o'zi himoya qilaman dedi to qiyomatga qadar endi bo'lgan bunga bo'lgan muhabbatimizni ham nima qilish kerak ko'rsatib qo'yish kerak o'shaning uchun aytamiz pastga tizzadan pastga tushmasin yoki kindikdan pastda turmasin deb hurmat ehtirom qilamizmi albatta uni yodlaganlarni ham hurmat ehtirom qilib qo'yish kerak endi bu bitta qog'ozdagi qur'on bo'lsa u yodlaganlar endi tirik qur'on o'sha qur'oni karimni tirigi ularga hurmat ehtirom muhabbat bo'lsa inshaalloh farzandlarimizdan shunaqangi qorilar qoriyalarni xudo nasib qiladi ha aytadi haligi odamlarda va ba'zilarda e, eshitsangiz ha yaxshi niyat qilgan edik biz ham havas qilgan edik hasad qilmadik havas qilib harakat qildik mana xudo bizga mana shunaqangi e, o'shaqa biz havas qilgan odamlarga orqasidan erishdik deydi dunyo masalasida tijorat yoki pul masalasida insonlar shunaqangi deydi endi o'shanaqangi qorilarga ixlosimiz muhabbatimiz bo'lsa farzandimizdan xudo chiqaradi chunki hadis hazrati payg'ambar sallallohu alayhi vasallam kim ularni hurmat qilsa ehtirom qilsa albatta uni farzandidan farzandidan bo'lmasa uni zurriyotdan bitta qorini chiqarib qo'yadi dedi xudo payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam hech qachon hazil bizga o'xshab hazillashib bo'lsa ham yolg'on gapirmadilar ya'ni albatta xudo farzandlardan mana shunaqangi olimlarni qorilarni xudo beradi faqat ozginagina nima ixlos muhabbat bo'lsa bo'ldi albatta